کلام الامام امام الکلام کلام عالم سب کی کیوں سیکھا جیسے حکومت ہے اللہ کے فرمانے دل لمبا یادی نصیب کا بھی نظر say اللہ جاتی تم آپ